નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તમારું સ્વાગત છે અમારી આ વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના બજાર ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાના છીએ તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો પણ તે પહેલાં જો હજી સુધી તમે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવ મળતા રહે ખેડૂત મિત્રો આજે ચાર એપ્રિલ આજે આખા ગુજરાતભરના તમામ માર્કેટયાર્ડ ખુલી જશે અને હરાજીના કામકાજ રાબેતા મુજબ ચાલુ થઈ જશે ખેડૂત મિત્રો અત્યારે ઋની માંગ વધતા વિદેશી વાયદાઓ મજબૂત થયા છે ખેડૂતોએ ક્યારેય કલ્પના ન કરી હોય તેવા આ વર્ષે કપાસના વાયદા જોવા મળ્યા હતા ને તેને આધારે આપણે ત્યાં કપાસના ભાવ પણ બમણા જોવા મળ્યા હતા અત્યારે જો સારા અને સુપર કપાસ હોય તો લગભગ માર્કેટયાર્ડમાં યાર્ડમાં પચીસો ને પાર બોલાતા હોય છે ને જો મીડિયમ કે હલકા કપાસ હોય તો તેના ભાવ તેની ક્વોલિટી મુજબ ચૌદસોથી બાવીસો રૂપિયા સુધીના બોલાતા હોય છે ભારતીય વાયદાની વાત કરીએ તો ગાંસડી બેતાલીસ હજાર રૂપિયાને પાર બોલાવવા લાગી હતી ને વિદેશી વાયદો એકસો ચોત્રીસ સેન્ટ સાથે ખાંડી એકાણું હજાર રૂપિયા સુધીની બોલાવવા લાગી હતી જો હજી આગામી સમયમાં કપાસની અસત રહેશે તો હજી કપાસના ભાવ અઠ્ઠીસોથી ત્રણ હજાર રૂપિયાની સપાટી પણ ટચ કરી શકે છે પરંતુ હવે પંદર મે સુધીમાં સારા કપાસના ભાવ મેળવીને નીકળી જવું જોઈએ કારણ કે આ વર્ષે અમેરિકામાં ઢગલાબંધ કપાસનું વાવેતર થવાનું છે ને બીજી તરફ ભારતમાં પણ કપાસના વાવેતરમાં તેરથી પંદર ટકાનો વધારો થાય તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે ચાલો જાણી લઈએ આજના તમામ માર્કેટ યાર્ડના કપાસના બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે ગોંડલ એક હજાર એકસઠથી પચીસો ને એકતાલીસ જામનગર સત્તરસોથી એકવીસો ને પંચોતેર જેતપુર સોળસોથી છવ્વીસો ને એક વાંકાનેર સત્તરસોથી ત્રેવીસો ને નેવ રૂપિયા રાજકોટ સત્તરસો ચોતેરથી પચીસો ને ચાલીસ અમરેલી તેરસો પચાસથી પચીસો ને ચાલીસ જસદણ અઢારસોથી પચીસો ને ચાલીસ બોટાદ ચૌદસો એકાવનથી પચીસો ને નેવું રૂપિયા રાજુલા સત્તરસો એકાવનથી પચીસો ને એકાવન વિસાવદર પંદરસો ચોવીસથી ઓગણીસો ને ચોતેર તળાજા ચૌદસો પંદરથી બાવીસો ને બાવીસ ઉપલેટા સોળસોથી બાવીસો ને નેવું રૂપિયા વિંસ્યા ઓગણીસોથી બાવીસો ને સિત્તેર ભેંસાળ અઢારસોથી ત્રેવીસો ને પચાસ લાલપુર સત્તરસોથી બાવીસો ને પચાસ ધ્રોલ પંદરસો સિત્તેરથી તે ત્રેવીસો ને બાવીસ રૂપિયા પાલીતાણા ચૌદસો એંશીથી બાવીસો ને સાઠ ધનસુરા અઢારસોથી બે હજાર વિજાપુર અઢારસો અઠ્યોતેરથી ચોવીસો કુકરવાડા ઓગણીસો એકોતેરથી ત્રેવીસો ને એકત્રીસ રૂપિયા ગઢડા સત્તરસો પંચાવનથી પચીસો ને પાસઠ ઉનાવા અઢારસોથી પચીસો ઇકબલગઢ ચૌદસો એકાણુંથી અઢારસો ને ચોરાણું રૂપિયા